se não te tá pergunto. Te invito Luego para empezar comenzamos a hablar. tú tiene sentido, eso no suele pasar. Y las veo volar, las horas se En tus ojos perdida, todo puede pasar. Y si te invito una noche a bailar, si me ¡Gracias! Espero que les haya gustado. Les quiero presentar a las bailarinas. Bueno, la tenemos a Sofi Jofré, bailarina. Está con nosotros también Fabi Aguilar, Juliano y Pau Ortiz. Vamos, chicas. Gracias, gracias a las chicas por venir a, a bailarlo y presentarlo acá en vivo. Vamos a hacer la última pausa del programa, ya venimos para el cierre. ¡Vamos!